Ленліз у нас працює не тільки е, від Америки, а також працює і від Рашки. При взятті Ізюма затрофіли ось такий агрегат. 120 міномет. Він був убитий, розбитий, роздолбаний і так далі. Його приводили до чувства, віддавали його спеціальним технікам. Цей міномет був зроблений, грубо говоря, з двох мінометів. Тому що всі міномети, які вони бросали, вони бросали їх е, також вони були не відстріляні, але вони бросали їх у такому стані, що вони не зможуть стріляти. Ми е, відремонтували ствол, відремонтували черв'ячний механізм та е, підлагодили СФЦ під наш приціл. Поступила інформація, що в сірій зоні стоїть БТР, ну і інша техніка, скажімо так. Видвинули туди, взяли акумулятори, взяли топливо, взяли інструмент, взяли механіка з собою, видвинулись. Дійсно, обнаружили там БТР. Він був візуально цілий, але їхати він не міг. Пошкоджено було рульове управління осколками. Наш командир сів за кермо. І на одних руках без рульового пригнав його візю.